अरे जो बिडेन जो बिडेन जो बिडेन जो बिडेन अरे हमरा नेता कैसा हो जो बिडेन जैसा हो हॅलो हॅलो हॅलो नमस्कार मंडळी आम्हा आपण सर्वांचं स्वागत करतो आमच्या मंडळी चॅनलमध्ये तर आज आपण डिस्कस करत आहोत टाईप्स ऑफ मित्र परिवार आता हा जो टाईप मित्र ऑफ परिवार आहे ना त्याला एकच काम आहे फक्त हे पार्टी दे ना अरे तुझा बड्डे आला पार्टी दे तुझ्या बायकोचा बड्डे आला पार्टी दे तुझ्या मुलाचा बड्डे आला पार्टी दे तुझ्या घरच्यांचा बड्डे आला पार्टी दे म्हणजे कुठलाही फंक्शन असून द्या पहिलं तो येणार आणि म्हणणार ए भाऊ ए भाऊ पार्टी दे की राव आणि जेव्हा तुम्ही त्याला सांगणार अरे ऐक ना भाऊ आज तुझा बड्डे पार्टी दे तर हा भाऊ आपल्याला बोलणार अरे काय माणूस आहे तू हां अरे माझा जॉब नाही यार जॉब गेला तुला माहिती ना दोन महिन्यापूर्वीच माझा जॉब गेला आहे तू आता मला पैसे मागतोय पार्टी दे पार्टी दे म्हणतोय मुद्दाम करतोय तू मुद्दाम यार तुला माहिती आहे माझी परिस्थिती काय आहे यार हात काय हात नको लाव हात दिल दुखवलं यार तू दिल दुखवलं यार हा जो मित्र असतो ना तो खूपच भारी असतो म्हणजे तुम्ही त्याला काही सांगा तो त्याचा रेट तुम्हाला सांगणार म्हणजे आता समजा त्यांनी एक नवीन सायकल घेतलेली आहे चांगली बायसिकल घेतलेली आहे आणि तुम्ही त्याला बोलणार अरे अरे बाबा नवीन बायसिकल यार मस्त आहे मस्त एकदम मस्त आहे अरे मस्त काय अरे सोळा हजाराची आहे हा हे बघ टायर दोन हजाराचा आहे आणि आत्ताच त्याला नाही का मस्त नवीन पेंट दिला मी मॅट फिनिश काय नाही जास्त नाही रे पाच हजार रुपये लागले हा तर हा आपला रेड कार्डवाला मित्र जो नेहमी रेड कार्ड दाखवतो तर मंडळी भेटूया पुढच्या किस्से आते और जो बाइडन जो बाइडन जो बाइडन